Shoo-be-da-ba-dap, doo-da, doo-da, ra-pa-pa-da-way. Shoo-be-da-ba-dap, doo-da, doo-da, Aja mahi ve. That's the way, mahi ve. That's the way, mahi ve. ओ तेरी आंखें काली काली तेरा गोरा गोरा मुखड़ा है रे सूरत जैसे सोना तू चांद का जैसे टुकड़ा है रे माही रे तेरे गाल गुलाबी रब्बा रब्बा चाल शराबी रब्बा रब्बा दिल की खराबी रब्बा रब्बा तू सोनी जिंद माही वे सोनी सोनी आजा माही वे एवरीबॉडी से सोनी सोनी आजा माही वे